ou falar sobre youtuber que ameaçou mulheres, cara. Né? Youtuber não, é, quer dizer, né? TikToker é que ameaçou mulheres, tá ligado? Gosto do sistema é o seguinte, cara, deixa o like e se inscreve no canal se quiser receber vídeos de opinião, mano. Então é isso, cara. Bora pro vídeo, né? Chega de falar assim. Então, cara, o que aconteceu? Foi que esse cara, tá ligado? Ele, né? Ele, ele ameaçou mulheres, cara. Eu tô aqui pra ler as conversas do cara, tá ligado? por exemplo, uma aí que ele ameaçou. 7, porra, que horrível, um beijo. E eu disse exatamente isso aqui, cara. Eu tô vontade de te. Não é possível, cara. Não, não é possível. Pedacinho por pedacinho, só gritando. Nossa. Aí que tu vê que o cara já bate na cabeça, cara. Tá ligado? O cara já. um cara não é um cara muito bom assim, tá ligado? Tô pedindo desculpa, implorando só faz mesmo. Mas nem por isso, eu faço isso, mesmo? Aí o cara bota aquele emojizinho de tipo, risada, né? Porque. Ah, afinal é tudo uma brincadeira, é tudo, é tudo engraçado, né? né, Afinal é realmente uma, brincadeirinha, só brincadeira, né? Não é crime, não, cara, não, não é crime, não. É. Não, né, não tem nada de criminoso isso, não, cara. Né? Vem essas pessoas de morte aqui, cara. Não tem nada de errado nisso, não é. Não é doideira, né, cara? A segunda aí com a Nera, que diz, ah, você é de graça, não sei o que, blá blá blá, conversando com o cara. Tipo, ele kkkkk, eu é gosto da desgraça. Nossa, tipo, que, tu vê que o cara realmente não bate bem na cabeça, o cara não é normal, não é possível. Não é possível, o cara não tem sanidade mental, cara. Se bobear, né? O cara. Né? Uma mulher disso lá. O cara, se bobear, tu conhece alguém, até alguém que tire dessa. O cara disse, eu não quero sair dessa. porque eu não consegui, cara? Aí, nossa, né? Tu vê que o cara não tem. O cara é maluco mesmo, cara. É mesmo. Tá muito bem na cabeça, tá ligado? Né? Não é possível, cara. Porque o cara fala aquilo, né? E principalmente sabendo que ele vai ser exposto pra alguém, cara. É, é, é. tem que ser, né? Tem que ser um pouco maluco. Um pouquinho sem noção, tem que ser um pouco maluco, tá ligado? Né? É uma coisa que eu me sinto apenas, superior. Né? Ela disse, ah, entendi de boa, mano. Eu, aí né, o cara disse, eu vou te mostrar qualquer dia desse. Nossa, o que, que ele vai mostrar? O que, que ele vai mostrar? Eu realmente não quero saber, cara, mas. Cara. É, o cara é meio maluco, cara. Você deu pra te concluir aqui, cara. Só com essas duas conversas. ele por cima tem outra né? assim, a mulher, né, tava comendo do outro cara, porque como tipo, o cara era muito filho da mãe, tá ligado? Aí a mulher disse, ah, eu quero que eu pare de falar com ele, mano. Eu paro de boa, tá lá de boa, cara, né? O problema é que eu paro de falar, cara, pra você parar de me xingar, que você parar de falar com pra sempre. Então, ela disse, ah, eu paro, mano. Aí, ele disse, ah, quero. Mas eu quero que se burro. Tipo assim, cara, por que, cara? Por que, tá ligado? né? Tá ligado? E, tipo, ela disse sabe, ah, normal, mano. Aceita que nós termina o outro, tá ligado? Aceita que nós terminou, né? E, tipo, aceita, mano. É normal, tá ligado? Né? Aceita que nós terminou e normal, tá ligado? E disse que nunca vai viver Não adianta. tipo, ali, claro, fazendo draminha. Caramba, cara. Caramba, tá ligado? O cara faz draminha. Achando que isso vai convencer alguém, tá ligado? Mas enfim, cara, isso é o caso do cara, né? Do gosto do sushi, que esse cara é muito, né? o cara é muito amigável que na internet como se deu pra mim, tá ligado? Só que não, cara. O cara realmente é um cara muito. cara. Não, sério, cara. Esse cara não é normal, mano. Não é possível. Mas é o seguinte, cara, deixa o like nesse vídeo e se inscreve mano. Ativa o sininho e compartilha, cara. Se você quiser receber mais de opinião aí, né? Três dias por semana, então de tipo, bom. Né? E também, cara, né? Se você quiser, tá ligado? Né? Me ajudar aí, porque ajuda demais, tá ligado? Né? Lembrando, quando eu tiver mil inscritos, eu vou, é, eu vou revelar o rosto, então, mano. Vai cara, compartilha, mano. Porque ajuda pra caramba, cara. Mas então é isso, cara. Tchau, galera.